Kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Nasdin Mohamed Nabi amekoshwa na kiwango kinachoonyeshwa na mchezaji wake Ibrahim Abdullah Baka. Nabi alisema kuwa Baka ameonyesha uimara mkubwa sana tangu aanze kumpa nafasi na amemtaka aendelee kubaki katika mwendelezo wa kiwango chake, huku akiwataka wachezaji wenzake pia kujipanga haswa katika mazungumzo yake, kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans nasdin Nabi alinukuliwa akisema kuwa Unaona sasa tuna wigo mpana wa kuchagua nani anze pale kwa mabeki wakati, ila kwangu mimi Baka amekuja vizuri sana, kaonyesha uwajibikaji mkubwa katika mechi nilizompa nafasi. Kazi kubwa anayoifanya Baka ni dalili njema mambo matamu yanayokujwa kwa mashabiki wa Yanga. Maneno haya yazungumza kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Nasdi Nabi, na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.